sama sampoan sisir ini ngolokin mama nih ya buat sisir mama ini dia berat-berat mama bagus sekali sisir gunting oh, kita ini menatap ke ini gede kabel ini gimana bisnis guys warung kediri guys warung kediri sandalnya guys maksudku itu ini ya malam jumat ini waktu kau ke Berapa kali lapangan bola ini? Oh, Allah Akbar. Ketemu nggak ujungnya? Nyari bangunan ungu. di mana kebangunan umum itu oh itu dia ya pegal pegel guys pegel ya, udah kelihatan bangunan umumnya guys suasananya guys hutan ya, taman lah kita ah. ya, tadi jalan ini guys Arab lewat pintu samping lewat pintu samping mana pren kalau pren dan tiba guys ini lagi kemon nih sama oh. bentar. Ya, cek dulu. dua diselang diseling sama sodium chloride oke okay. dan ini cairan yang kedua yuk ambil ke ini ini kerannya nggak ada dijual guys sama selangnya juga nggak ada dijual hmm. ya. jadi tadi disuruh bawa peralatan mandi karena bingung udah dibawain ini semua sebanyak begini gaban kita cek ini apa nih ini apa nih oh spray disinfektan Ayu buat apa eh, ini ini apa nih pembersih muka oh. terus ini apa sampo sampo sisir dia tuh dijaga pas tem temonya dimasuk aja kan, ya, kan sama paskanya ya, iya. berapa jam ya kan beda hmm.